السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع روبوليك يكون إن شاء الله من أفضل المواقع اللي هنستثمر فيها النهاردة الموقع بيدينا عائد 10% يوميا وعلى فكرة المواقع اللي شبه الموقع ده بتكون يعني عندها مصداقية بكتير جدا عن المواقع اللي هي بتديك عائد ربح كبير لكن بيديك عائد ربح قليل بيبقى يبقى عندها طبعا مصداقية بعض الشيء يعني هي بتاخد يعني مدة طويلة جو شوية كده علشان خاطر تكفل لكن المواقع اللي بتديك عائد كبير بتكفل بسرعة مش بتاخد وقت خالص ممكن تاخد خمس ست ايام فقط او عشر ايام بالكتير وبتكفل المواقع اللي بتديك عائد كبير انما المواقع اللي بتديك عائد عشرة في المية او خمستاشر في المية والكلام ده بتاخد وقت طويل جدا ممكن تاخد شهر او شهرين شغالة وتقدر تسحب منها ارباح طول المدة اللي هي شغالة فيها وبرضو انت وحظك ممكن تشتغل في اخر المدة اللي هيقفل فيها الموقع يعني انت ممكن انت تعمل ايداع في الموقع ويكون الموقع خلاص هيقفل اصلا لكن الموقع النهارده اللي جايبه لكم موقع ريبوليكس لسه طبعا اول يوم النهارده تقريبا نحن نعمل منذ صفر يعني لسه بادئ دلوقتي حالا انا لحقته من اوله خالص خالص عشان خاطر نقدر نشتغل ونحاول نسحب من الموقع وعلى فكره نحاول اعمل ايداع كبير النهارده في الموقع عشان خاطر نلحق نستغل الفرصه نشتغل على الموقع وزي ما قلنا يعني المواقع اللي شبه ده بتكون موثوقه بعض الشيء عن المواقع الاخرى يلا بينا نروح بسرعه نعمل تسجيل في الموقع هنضغط على تسجيل من فوق كده وطبعا هتكتب اسم التسجيل بتاعك والبريد الالكتروني وكلمه السر وبعد كده هنضغط انا لست برنامج روبرت وهنضغط بعد كده على تسجيل حمل البيانات وارجع لحضرتك وبعد ما ملأنا البيانات هنضغط على تسجيل فتحت فتح لي طبعا صفحه تسجيل الدخول هنكتب الاسم المستخدم وكلمه المرور بعد كده هنحل الكابتشا انا لست برنامج روبرت وبعد كده هنحلها طبعا هنشوف هو يجيب لي إيه اشارات مرور هنختار طبعا اشارات المرور بعد كده نضغط على تحقق بعد كده نضغط على تسجيل الدخول الى الحساب طبعا هنا بيقول لي تم تم ملء البريد الالكتروني بشكل غير صحيح هو طبعا يجيب لي اسم مستخدم انا هختار طبعا همسح اسم المستخدم واخليه البريد الالكتروني هنكتب البريد الالكتروني وهو كتبنا البريد الالكتروني وحلينا الكابتشا وهنضغط تسجيل الدخول الى الحساب وكده فتح معايا الموقع بالواجهه اللي انتم شايفينها هنضغط على حفظ كلمه المرور عشان خاطر ما ننساهاش وكده فتح معانا الموقع كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنروح نعمل ايداع في الموقع لو بصينا في اعلى الصفحه هنلاقي مساهمات وعلاوه وفوق حتى وسيصرف الاحالات واعدادات هنضغط اول حاجه على العلاوه ناخد المكافاه اليوميه هنضغط طبعا على اللافته دي اللي لنا بعد كده نقفل اللافته كده على طول وبعد كده نضغط احصل على المكافاه احنا كده كده اخذنا مكافاه من الموقع تقريبا كده باتنين سنت من عمله الروبل بعد كده هنضغط فوق حتى عشان خاطر نروح نعمل ايداع في الموقع هناخد طبعا رقم محفظة البيير اللي هو مديهولنا ده كده نسخ بعد كده نروح على محفظة البيير هنضغط طبعا على علامة آه، السهم دي وعلى فكرة انا بواجه صعوبة كبيرة جدا طبعا آه، في فتح محفظة بيير كل ما باجي بفتح المحفظة باخد وقت كبير جدا عشان خاطر تفتح معايا فانا مش عارف الموقع ان يعني محفظة بيير هي موقع بقى تقيل كده ولا ولا عيب متصفح عندي فانا مش عارف فلو في مشكله عندكم في فتح محفظه بير يعني بتاخذ وقت طويل جدا عشان خاطر تفتح معايا فلو انتوا عندكم نفس المشكله يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات عشان خاطر اعرف ايه حل المشكله وهو الحمد لله فتحت معايا بعد كده هنضغط زي ما قلنا على السهم ده كده بعد كده هناخد الرقم اللي اخدناه آه نسخ هنحطه هنا كده بسط او لصق هنحط نكتب كده رقم هنا هنعمل ايداع ب 20 آه روبن نخليها 20 المره دي بعد كده هنضغط على ارسال وهو تم ارسال المعامله هنروح كده على رقم على رمز الساعه ده كده هناخد آه، رقم المعرف بتاع العمليه هناخده كده نسخ بعد كده نروح للموقع بتاعنا بعد كده نحط رقم المعرف العمليه كده لصق نعمله كده لصق وبعد كده نضغط على تحقق وزي ما انتم شايفين كده ايه اه اشتغل معايا اه تصدرت كده انا عامل ايداع ب 20 اه روبل هنروح كده على مساهمات وزي ما انتم شايفين كده انا عملت ايداع ب 20 روبل كده التعدين اشتغل معايا لمده 60 يوم المفروض اخد انا 180 روبل آه، طبعا لمده 24 ساعه بيكون 3 روبل آه، في اليوم يعني ده إجمالي الدخل هيكون آه، بنفس الطريقة 3 روبل في اليوم و180 روبل آه، لمدة 60 يوم لمدة شهرين طبعا فهو بيديني طبعا 10% يوميا من الدخل تمام كده وده طبعا ايه زي ما قلنا اول حاجه هنروح ناخد نعمل علاوه طبعا العلاوه دي هتاخد مكافاه يوميه وتاني حاجه هنروح نعمل ايداع وبعد كده هيشتغل معاك التعدين مباشره وان شاء الله الموقع يكون صادق المره دي وانا اسف على الموقع اللي هو كان قبل كده الموقع السابق اللي شرحناه كده تقريبا لساعتين كده آه طبعا الموقع ده كان ايه آه كان بيدي ارباح حلوه يعني في وقت قليل جدا اداني حوالي خمسة روبل او عشرة روبل فجيت اسحبهم يقول لي تم الدفع آه لكن ابص على محفظه بير عندي ما لقيش اي سحب وصل لي خالص فهو بالموقع بينصب علينا يقول لي يقول لنا ان هو تم الدفع لكن مفيش سحب بيوصل على المحفظه آه، فيعتبر كده الموقع نصاب او غير صادق فانا كتبت على الموقع ان هو غير صادق فاعذروني انا لازم اجرب احنا بنجرب مع بعضينا زي ما قلنا فانا مش بنصب عليكم ولا اي حاجه والله بس هو يعني انا بجرب فبكتشف ان الموقع نصاب فبقول لكم ان الموقع نصاب ولو الموقع صادق مش بكتب عليه حاجه بسيبه زي ما هو شغال لان انا بسحب منه تمام شغال ولو في اي حد خسر طبعا آه، او عمل ايداع في الموقع آه، يعني ممكن نحاول نعوض جزء من من ايداعه فاكتب لنا في التعليقات هو في واحد بصراحه عمل ايداع ب 20 روبل تقريبا كده آه، مجرد ما ما يعني نشرت الفيديو فهو طبعا خش على الموقع على طول وعمل ايداع 20 روبل فيعني ربنا يعوض عليه وربنا يعوض علينا انا برضه عملت ايداع تقريبا كده 10 روبل في الموقع وخسرتهم بس يلا الحمد لله وده طبعا كان موقعنا النهارده آه، روبليك ان شاء الله هيكون موقع صادق يعني انا واثق انه هيكون صادق ان شاء الله لان جربت تقريبا مواقع كتير نفس نفس شكل الموقع كده بتكون كلها صادقه بس لفتره معينه ممكن تاخد شهر بعد كده تقفل زي ما قلنا فرب ان شاء الله يكون الموقع ده صادق ونقدر نكسب منه بارباح كويسه ان شاء الله ويا رب يعجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته